Are you ready? 夢見るたびに愛しくなった二つとな 桜の花が舞う頃交わし合った日々を数えたの強く結ばれてたようなそんな気がしてあなたは覚えてるかな初めて口ずさんだこの歌を奇跡なんてもんじゃない 僕らが向かった先にどんな場所が待ってるんだろう恋しい